lehen, ba, da ez, e, musikak dekon garrantzi ze, dekon garrantzi Eta, bori, ba, hori da, urrengo itxaldi zen e, landuko dugune. Gure horrengo gonbidatu e, anizan bestoi da, bide jokuen soinu eta musika sortzaile. E, ez da gozo bere aurkezpena bidizion e, bidez e, erakutsiko dozku. Anizek e, Ubisoften e, lan egin deu, e, eta gaur egun ba, soinu eta musika sortzaile independentia da ez e, soinu sorkuntza integrazio eta muntaketa zein asketa lanak eh, eitzen deuz. Ba, bestiek beste, e, Mario Plus Rabbids, Ghost Recon, Watch Dogs e, bideojokuetan e, lan egin deu, danok ezagutuko dugu zen e, bideojokuek ez da. Eta e, baita gure hartien horren beste biderrez, ez gamein hau aipatu dugun pile up e, box, by, box ez da? E, gure gamer gelatan arrakastak egizien dukitzen dabeen bideojokutako bada, orduen ba, alde horretatik eskerrak e, aniseri. Eta bueno, bere jardunaldi zen e, Errejarrunari buruz ereko da itxaldi zen, e, soinukin jostetan egiten da, bideojokutako soinu zorkutsaren aurkezpen bat. Eta hori ez, aipatu da moduen, eh, bidez, eh, bidez ikusteko aukeri e, edukiko dugu. Ba, aurrera. Egunon, anizia mestoi naiz, soinu eta musika sortzaile, eta gau jokestuko dizuet justukin ere lana, soinuak eta musikak nola sortzen diren, bideo joko entzat, bereziki. Um, beraz, eh, lehenik eh, nire buru arkoztuko dut eh, laburki. Um, Nor naiz, anize naiz, basen aforoko Dona Marti errian sortua eta azparne errian handitua. Ikasketak ikusen zunezko soinu berezitasunean eginik, irratiako eta telebistako lanetan hasi nintzen lanean. Eta ondotik, bideo joketarako soinu sortzaile lanbidea ikasi nuen eta eta jokoen eh, industrien eh, industrian sartu nintzen eh, horren ondotik uh, beraz uh, ala nola Pariseko Ubisoft uh, enpresan, estudioan beraz ehunka lankide uh, dituzten proiektu ezberdinetan uh, uh, ari izan naiz lanean uh, soinu sortzaile gisa eta 2008an um, bi urte erantago, eraz, e, eh, Parise utzi nuen, eta nire kondu hasi nintzen lanean, um, beti, bideo joko, animazio, filma, eta ikusentzunezko beste hainbat proiektuetan, proiektuetan eh, soinu eta musika lanetan eh, aritzeko. Beraz, orain, eretan naiz, eret, egian egian, ba, batean, eta hain estudioa hemen instalatu dut, eta eta lan hortan ari naiz. Asiaintzin iztegi pixka bat, um, musika eta soinu pixka bat desberdintzeko, eh, ere, musika, maite dut, um, hori egitmo eta doinu esaldiak sortuz, soinua eta isiltasuna tartekatzen duen arte mota, eta soinua aldiz eh, da entzuten alden eta materian edatzen den e, edo zein bien eh, bien sorkuntza aski desberdina baita eh, aipatuko dugunan um, aurkezpen honen uh, izen uh, ez duen bezala eh, bideo uh, joko eta soinu sorkuntza uh, egiazko lan bide bat da uh, ezaguna da uh, Zinema munduko soinu lana, beraz horrekin hansiko naiz konparaketa eginez um, zinemarako eta telebistarako filmeetan, uh, dakizuen bezala, uh, soinua kronologikoki agertzen da, eta lantzen ere, Beraz, eh, filmaren iraupenari duak ionez, soinua eta musikak filmaren ikintzaren arabera agertzen dira. Beraz, hor, pelikula zahar batean ikusten duzen bezala, soinua baztereko banda hori hortan da, eta beraz, aintzinatzen da, filma aintzinatu gara, um, eta uh, diferenteki lantzen da ere, zer eta lan, uh, egiten da lehenik soinu grabaketa, um, estudioan edo kanpoan, gero muntaketa eta azkenik nahasketa. Bideo jokoetan aldiz, uh, soinu eta musikak ez dira ez kronologikoki agertzen eta ez dira kronologikoki lantzen. Beraz, uh, ez dira kronologikoki agertzen, zer eta irude mundu batean, olako mundu batean, soinu puntuak leku ezberdinetan dituzue, eta jokolariaren mugimenduen arabera eh, entzunen dira, edo ez. Eta um, um, soinuaren lana ez da kronolikoki egiten, zeren eta prototipo bat dugunetik uh, bukaerara, soinuak uh, sortzen eta hobetzen dira, uh, beharren arabera, jokoa aintzinatu arau. Uh, beraz, azkenean, eh, sound designer uh, izeneko postu hori, um, soinu sortzaile bideo joko uh, batzen ditu, pixka bat, zineman diren lanpostu, soinuan diren lanpostu guzi horiek, eh? soinu sortzaile, montatzaile eta na, na, na asketa. hori guzia egiten baitugu, guk proiektu berdin batean. Bakarrik proiektu txipietan edo uh, edo goi pertsonako taldeetan uh, proiektu potoloenetan. Beraz, uh, soinua, uh, soinuaren balioa erakusiko dut zuet, pixka bat bideo jokoan, uh, seguraski ez dagozen bideo joko horiek, beraz, lehen helburua uh, soinuarena da jokolariari informazioa emaitea, uh, jakin behar du uh, irudia eta soinuaren laguntzarekin, zein ingurumenetan ibiltzen den, Eh, zein etxai aurkituko, aurkituko dituen eta zein ekintza egin duen. E, adibidez, e, soinu horiek e, badituzue, informazio bat emaiten dizuete. Eta joko horietan egin batuz, ari, ari izan bazalete. Ezagutzen duzue haien balioa. Eta bestalde, soinua eta musikaren eh, nahasketak uh, eh, historio bat kondatu behar dute ere, jokalariari. Uh, jokoaren entzinamenduari loturik, uh, emozioak eta pasaraziz eta bidaia araziz ere. Eta azkenean, soinuak esperientziaren uh, sines garritasuna azkartzeko erabiltzen da. Jokaren ingurumena uh, errealista ez bada ere, soinuaren eta irudiaren arteko emaitzak xinez garria izan behar du. Ha, ha, epatuko dutzet, sorkuntza, eh, nola, nola egiten den, eta lehen bairen, eh, soinuen eh, jatorria, eh, nondik aldu den, eh, sortzen dugun soinuen jatorria. Beraz, gehien bat erabiltzen den eh, mamia, azkenean, da soinu bankuetatik etortzen dena. soinu banku hauek, aurkitzen dira, edo urririk, edo edo edo erosiz interneten, eh, behar berezi batzuen dako, adibidez, eh, auto grabaketak, eh, txori grabaketak, ahmatiro grabaketak, eta bilduma hauen abantaila denbora irabaztea da. Eta azkenean urteetan zehar, eh, eh, baitugu gure ban, soinu bankuetan milaka soinu eta behar berezi bat dugularik fitea atxamaitzen dugu, e, atxamaitzen dugu behar dugun soinua. Bigarren jatorria, um, behar berezi batentzat grabatutako soinua da, uh, estudioan, adibidez, eh, estudioko mikroekin, edo kanpoan eh, grabagailu uh, mugikor batekin, adibidez, zapata hundi batzuekin belajean ibiltzen den pertsona baten soinua behar dugu, eta eta gure soinu bankuetan ez du aurkitzen, beraz, edo estudioan edo kanpoan grabatuko dugu. Eta gaketaren abantaila biziki e, zehatz, zehazki egina dela irudiaren arabera eta moldak eta gutxi eskatzen duela. Eta gainera naturaltasuna ekartzen duela pixka bat soinuari, e, zenta soinu eh, sortzailearen eh, emozioa ere pasatzen alda soin horien bidez. Eta azken jatorria, aipatuko dudana da sintesia, soinu sintesia, beraz gure soinu programetan egiten aldena, Eh, plugin batzuen bidez, eh, hemen moduzuen massiva adibidez, eh, nik erabiltzen dutena asko, baina badira ere reaktor, efemeit, eta ugirik den zintuan edo, edo beste. Beraz, prinsipioa da so, soinu uin simple batzu batuz eta diferenteki filtratuz, tratatuz, soinu berezi bat sortzea, berezi, efektu bereziak, mustroak, punduak eta um, olako soinu uh, ez aine realistak eh, sortzeko uh, erabilia da soinu sintesia, nik adibidez soinu hori sortu nuen uh, baladen entzat. Eren txuge baten uh, soinua, piskat, eta dena sintesiaren bidez. Uh, eta azkenan lehen bideo jokoen soinu guziak sintesiari uh, uh, uh, sortuak ziren. Eh, memoria gutxi okupatzen zutelako eta elementu eh, elektroniko simple bat zuen bidez uh, sortzen altzirelako. Uh, gaur egun jokoet memoria alak handitu uh, arau, uh, pixu dituzten soinuak sartzen alditugu jokoetan, uh, eta sintesia da egik sorkuntza manera bat edo estetika bat ekartzeko uh, uh, manera bat. Uh, jatu hori guzi horiek erabiliz, beraz, sorkuntza nola egiten da, Ondia, jakin behar da, soinuak joko baten uh, parte guzietan berrezko direla, menuan, giroak, pertsonaien animazioa, eh, efektu bisualek badute, sinematiketan behar da ere. Beraz, eh, ez badugu, soinu listarik uh, uh, jokoaren zuzen edo ez badigu soinu listarik eman uh, oberena da jokoan aritzea eta ikustea nundiren beharrak, um, kasu bako txarentzat. Eta guk egiten duguna uh, eh, zehazkilan egiteko, dira bideoak hartu, uh, jokotik edo joko motoretik, adibidez eh, hemen dugu um, baten animazioa, hori grabatuko dugu bideo batean, eta gero soinu programan sartuko, eta uh, behar diren soinuak uh, sortuko irudiarekin albezain hurbil uh, den sorkuntza bat egiteko. Hala, beraz, gehien batean, bio batetik hasi eta soinua, soinu bat eh, sortu ondotik, eh, soinu programan. Uh, orokorrean soinu bakar bat uh, azal hainitzez osatua da. Uh, beraz, hor adibidez uh, urratx soinu bat da. Uh, Napoleoneko arbanako soldadu baten urratxa, sortu izan nuena ez da espaldi, Uh, urratxa hainitz, beraz, ezberdinak. Eta, hala, azal ezberdinez usatua da, orain entzuten dugu e, eh, pixkatzen baiten duen. Eta horiek guziak, dira, beraz, elementu ezberdinekin osatua, bat dugu metalezko elementu bat, lagua eta e, oinaren, e, oinaren e, pausatzea lugean, elementu guzi horiek batuz, soinu bakar bat sortzen da. Eta elementu e, guziak independenteki tratatzen aldira, efektuak gehitu, volumena aldatu, frekuentzia aldatu, eh, hori e, guziak egiten dira mm, soinu programet, programen bidez. Hala. Um, beraz, musikaren sohkuntza. Um, bideo, jokoetarako musikaren berezitasuna, um, interaktiboa izan behar dela da, Egan nahi baitu, jokularien uh, eh, erabakien arabera moldatzen dira, izate aldako, eh, izate aldako honek eh, musikaren sorkuntzan uh, eragin handia du, eh? honek uh, iraupen eta instrumentazioaren uh, ikuspuntutik uh, izan behar baitu. Eta musikaren eraldaketak aurre ikusteko eta prestatzeko lehen bairen urartu behar da jokoa nola ibiltzen den eta zein ekintzek zein gertaera ondo ostatzen duten hori adibidez eskema hori egin nuen pailoep jokoaren zat, uh, eh, pixka bat jokoa nola funtzionatzen duen uh, ulertu eta gero um, pixka bat egin nuen plan bat zein musika, zein momentutan agertuko zen, eta transizioak nola egiten diren, nola egiten diren pasarte musika, pasarte guzien arteko loturak nola egiten diren. Hori guzia hori ikusi da. Eta informazio honekin, gero, musika pasarte ezberdinak, transizio esaldiak, Eh, bukaera, mm, musika bukaera independenteak sortuko dira. Eta hori guziak dira puzle parte batzuen sorkuntza beraz egiten dena. Eta gero hori guziak batuko dugu soinu, soinu motorean. Elgar, elgar, elgar eh, interaktibo eh, bihurtzeko. Uh, Beraz integrazioa soinu motorean pixka bat, aurkezko datu funtzionatzen dugun uh, soinu sortzaileak, beraz, eh, soinu editorea gure lehen, uh, lehen lan postua, eh? Um, uh, duzu ezagutzen duzu esu eraski Pro Tools, Hiper um, den um, programa bat, nik nuendo erabiltzen dut asko, da kubaz egiten duten Steinbergen produktu bat, eta horrekin soinua sortuko dugu. Soinua sortu eta gero, soinu datuak eta mentadatuak sartzen ditugu audio motorean, ez audio motorea joko motoreari edo jokoari lotua da, eta soinu sortuak diren soinu horien integrazioa uh, eh, albidetzen dute, da laguntzen dute koderik egin gabe, soinu sortzaileak koderik sortu gabe, eh, audio motore, motore, batek eh, soinu editore baten pixka bat du, Eh, gauza berdinak dira, volumen aldatzeko eta ikus, ikuspundu aldetik um, dira. Beraz, bi ezagunenak dira WISE eta FMOD, erabiltzen diren audio motore erabilienak. Eh, eta, ara, Uh, eh, lehenik, azpimartu behar dut, bai, hain beharra, Eh, soinuen anistasunaren beharra. E, eh. eh, Zenta hartu gira gure buruminak biziki erreski ezagutzen zituela berdinak ziren bi soinu. eta alta gure inguruan naturalki jat, jatorri berdinetik ere etorritako bi bisoinuek ez, ez, baitira, ez baitira berdinak. lehen biziko jokoetan ez bezala beraz, Eh, gaur egungo joko gehienek jokolarien uh, eh, entzunearen akidura, akidurari kasu emaiten dute. Uh, eh, ez da sekulan uh, soinu behar entzunen uh, errepikatuko Eta hori soinu motorearen bidez egiten da. Adibidez hemen baduzue um, soinu motorean sartzen ditugu uh, iru uh, urratsoinu, belarrean egiten diren iru urratsoinu, eta hortan emanen ditugu, sartuko ditugu, eta aleatorioki aldi guziz soinu ezberdin bat joko du, gure, a, gure belagia ezakitzeko soinu berdinarekin eta eta naturalago senditzeko soinu hori. E, eta mementu berdinean, soinu horien e, moldaketak egiten aldira aleatorioki, Uh, adibidez, pitch edo altuera aldatu uh, aleatorioki, volumena aldatu, frekuentziak moztu aleatorioki, Hora, ez, ez da sekulan entzunen e, soinu, soinu berdina. Eraz, manera honetan, e, jokolariari soinu horiek naturalagoak naturalago egin, egin entzaizio, eta jokoan mugiltzea asko zerretxago egin entzaio. E, beraz, orain musikaren bai interaktibitatea, um, ez, nuen bezala musika parte txipiz osatua, sortua izan da, eta gero sartzen dugu soinu motorean, hori da F-mod soinu motorea, eh, beraz biziki antzekoa da, eh, soinu editore eh, batekin, ikusten baititu hor soinu guinak, beraz hor da musika bat bi pista osatua, melodia lehinik eta bigarrenik perkusio eta perkusio eta basua, Eta beraz, jokoan gertatzen denaren arabera, um, uh, aldatuko da musika hori. Beraz, hor bat dugu melodia akarrik, adibidez. Eta hor sartzen ditugu perkusioak, eh, zerbait gertatu baita, berbara ikintza eh, importanteago bat, hor berriz kalmatzen da. Berriz sartu da perkusioa eta eta basua, eta berriz kalmatzen. Azola, adibidez simple bat, erakusteko nola moldatzen den Eh, musika, baina soinuaren informazio, jokoaren informazioen eh, arabera. Eh. Beraz, hor hori gertatzen da, eta baita ere, pasatuko dira musika pasarte hortatik, hortara uh, jokotik eldu diren informazioen arabera. Beraz, hori guzia, jokoa eta soinu motoraren arteko loturak, e, loturan egiten dira, eta hori kodearen bidez Eh, deituak dira, beraz programatzailean laguntzarekin egiten da konexio hori. E, egiten aldera ere, soinu motore hori egiten da fisikaren simulazioa, beraz soinuaren, eh, fisikaren simulazioa. Beraz, virtualki e, berri sortzen aldira. Eh? Beraz, argi efektuen azkenean e, saiatzen garen bezala soinuaren uh, bilakaeraren realismo antzeko bat eh, lortzeko. Beraz, irude joko gehenetan, azkenean, soinuaren fenomeno eh, hauen simulazioa erabiltzen da, beraz, hori hartzuna, biztan da, gela batean, soinu bat, gela batean delarik, hori uh, hartzun ezberdin aukaren du, uh, kampoan delarik, beraz, Hori, gero, eh, oztopoak uh, mugu uh, soinuaren edapena uh, mugatzen dutela, eh? Uh, oztopo edo mugu virtualek. gero, distantziaren arabera ere soinua aldatzen dela. Uh, jatorri batetiko distantzia onditu arau uh, burumena apaltzen dela, frekuentzia gorenen moztea, eta hori hartzunaren uh, azkartzea. Beraz, hori guzia, mm, kontrolatzen da soinu motorearen bidez, eta moldatzen alda nahi dugun bezala, eh? izaiten alda egealista edo bat ere, baina um, gehienetan eh, saiatzen gira hori guzia egealista bilakarazten, hola esperientzia sinesgahiagoa bila, um, sinesgahiagoa da, eta informazioak uh, zehatzagoak uh, informazio, entzuten diren informazioak zehatzagoa dira jokolariaren zat. Baina, dut, nola egiten den arazoen konponketa eta eta jokoaren asketa, eh, pixkat biak eh, lotuak baitira. Eh, eta hasten da, biztan da joko entzaioen entzaioekin, jokoaren aintzinamendu edo hobekuntza bagoitza jokoaren proba batekin baita. Eta soinu eta musikaren integrazioa integrazioare, funtzionamendua, uh, jokoaren baitan uh, kontrolatzen da. Uh, soinu motoria uh, jokoari konektatzen alda, joko saio batean uh, soinuaren aspektu ezberdinen guziak kontrolatzeko eta grabatzeko. Uh, eta soinu motorearen funtzio honen bidez, uh, jokatu aden soinu bakoitza ikusten eta entzuten alda, uh, jasaiten dituen efektu eta moldak eta guziak uh, zuzenean ikusten aldira ere, eta bere jatugia zagutzen alda, eta soinu mota bakar bat entzuten alda ere, beraz hori uh, eh, bizikia erabiltzen den asketaren zat, eh, eh, entzutea bakarrik uh, abotsak, lehenik asistea uh, abotsak nahazten, beraz emaiten dugu abotsetan solo, op, eta ara, beraz manera honetan uh, egiten den asketa eta eta Eta konponketa. Arazoen konponketa, azkenean da arazo gehienak dira soinu bat ez da agertzen. Soinu bat ez da entzuten, beraz soinu sortzaileak egin behar du soinu motorearen eta eh, soinu motorearen eta soinu ha, ah, joko motorearen eta soinu motorearen arteko joan dinak. Uh, lehenik soinu motorean kontrolatu nola integratua den soinu bakotsa, edo entzuten ez den soinu hori, eta gero joko motorean begiratu, koderik gabe egiten aldiren aldaketetan, eh? bakarik uh, eh, egiten alditu soinu sortzailak gehienetan ez du kodea benperatzen, beraz, uh, baina ala ere integratzen ditu uh, joko motorean soinu batzu, eh? simpliki, koderik gabe. kodea behar duten beste soinu batzu uh, aztertzeko edo kontrolatzeko, programatzailearen laguntza beharko du, horrek aldatzen alko du kodea eh, arazo bat konpontzeko. Eta nahasketa hori soinu sortzeileak bakarrik egiten du, bere aldetik, beraz, erran duta bezala, eh. eh? soinu main batean bezala, baitugu volumenak eta ikusten ditugu volumenen einak. Eh, F-mod, hori da F-mod lehioa eta hori wise lehioa. Piska bat ezberdinak dira itxuraz, baina Eh, Prinsipioa berdina da, volumenen eh? volumenak eh, baditugu, efektuen, efektuen lehio bat, eta hori guztia ikusten dugu aldaketak egi, egin arau, ikusten ditugu zuzenean jokoan konektatu bait, baititugu soinu motorea eta joko motorea. Beraz, gauza aldaketak guztiak zuzenean entzuten ditugu jokoan. Azkenean, e, jokulariekin eh, ahemana ipatu nahi nuke, e, eh, askika gantzitsua baita, ekoizpen e, talde batentzat e, jokularikin ahemana ukaitea, bereziki early zez e, argitarapen, argitaratze e, bat egiten dugularik, edo e, denborantzea asko ekarri nahi diogularik joko bateri. E, azkenean, jokularien kopurua ondiak du, e, pixka bat, entxaioen, entsaio deitzen ditugu, entsaioen zehaztasuna azkartzen, eh? eta jokulariek jokoaren eh, ekoizleek eh, sekulan saietu ez dituzten ekintzak eh, burutuko dituzte eta arazo berriak agertaraziko beraz horregatik jokulariekin komunikazio bide bat aurkitzea garrantzitsua da eta entzutea eta eh, arazoak konpontzeko lehinik, eta bestalde kritika edo ikuspundu artistikoago batzu jasotzeko. Uh, eh, ala ere, kontutan hartu behar da, gehiengo jokolariak ez dutela ekoizleheri horiek eginen, eh, ez dutela ezer bidaltzen ekoizleheri, eta bestalde um, jakin behar bideo, bideo joko gintza arte mota bat dela, beraz edozein ukan, uh, jakin behar da, ez dela uh, manera on edo txahik eh, bideo joko baten sortzeko. Ara, min esker uh, zuen uh, agetagatik, eta mm, galderak baditzu zuen ez duta. Bueno, azore eh, arazo teknikoen ondorioz ezin, izin dugu duen eh, bideo anizegaz. Baina lan dabe, eh, kalderen ema badeko zuen eh, musikien, eh, soinuen, eh, bideojokuen soinuen eh, munduen inguruen, eh, jarri gu azarremanetan da anizeri ba, eldaraziko dutxaguz eh, zuen zalantzak ez. Egiz oso interesgarri izan da eh, itxaldio hemen e, bideojoko munduen danodak ikusen garrantzio dizen musiki eta soinu ez, baina askotan itxalpien geratzen dira eh, beste atal tekniko edo beste saugarri batzuen e, itxalpien geratzen dira, orduen, ba, beretan eskertzekoa da olako itxaldi bat entzionalizeti euskeraz ez, berton. E, oin atxeden aldi laburtsu eta hartuko dugu, e, amaikate artizetar arte, orduen guelteko gara urrengo itxaldi zekaz, bale? Orduen, e, itxero namen, zuzuneko anzauzinok e, itxeroteko aukeriko zuzu, bekafetxu hartzeko gara eta gero guelteko gara, bai.